Это Бигль, он охотник. А вон они утки. А вот он пес. А вон вороны. А вон они утки. А вот он Бигль. Он охотник. А вон утки. Бигль. Утки. Бигль. Охотник. Добыча. Какой ты нахрен охотник? Пошли домой.